Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kita narik lagi hari ini Mudah-mudahan jedanya nggak terlalu lama Orderannya banyak Biar bisa cepat pulang. Akhirnya dapat juga. Tar dulu. Kita minggir. Kita pick up dulu ya. harinya cerah ya mudah-mudahan secerah orderan hari ini berapa sih penghasilannya driver Gojek di Balikpapan sendiri untuk berapa bulan terakhir ini ada namanya program jago target performanya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam yang pendapatannya kurang dari 210 ribu sama Gojek digenepin menjadi 210 dibayarkan sebelum jam 11 malam mudah-mudahan berlaku juga di daerah Indonesia yang lain supaya bisa membantu di tengah keadaan COVID-19 ini. Kayak apa orderanmu hari ini bosku? Bagus nggak? Semangat ya bosku, kita usahakan supaya tetap bisa tumpus setiap hari. berapa? 89 tahun.